નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ બે પાંચ બે હજાર ત્રેવીસને વાર મંગળવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ પંદરસોથી સોળસો ને સાઠ જુવાર સાતસો પચાસથી નવસો પચીસ ઘઉં ટુકડા ચારસો પચીસથી પાંચસો પંચોતેર બાજરી ત્રણસો પચીસથી ચારસો ને પંચાવન રૂપિયા તુવેર ચૌદસો પચાસથી સોળસો અઠાવન સૈણ્યા નવસોથી નવસો ને ત્રેસઠ સૈણ્યા સફેદ સોળસો વીસથી ત્રેવીસો અડદ અગિયારસો સિત્તેરથી સોળસો ને એંસી રૂપિયા મગ સોળસો સાઠથી અઢારસો એંસી વાલ ઓગણીસો પચાસથી એકત્રીસો અગિયાર કળથી બારસો પચીસથી પંદરસો ત્રીસ સિંગ દાણા સત્તરસો પંચોતેરથી અઢારસો ને સાઠ રૂપિયા મગફળી જાડી બારસો ત્રીસથી ચૌદસો આડત્રીસ મગફળી ઝીણી બારસોથી તેરસો એંસી તલ છવ્વીસો અગિયારથી ત્રણ હજાર એરંડા નવસો પચાસથી અગિયારસો ને અઠ્ઠાવન રૂપિયા સોયાબીન નવસોથી નવસો ને નેવ સિંગફાળા અગિયારસો પંચોતેરથી સત્તરસો પચીસ કાળા તલ પચીસોથી સત્યાવીસો ને પચાસ ધાણા એક હજાર વીસથી બારસો ને એંસી રૂપિયા ધાણી અગિયારસોથી પંદરસો વરિયાળી સત્યાવીસો પચાસથી ચોત્રીસો ને પાસઠ જીરું સાત હજાર નવસોથી આઠ હજાર છસો એંસી રાય એક હજાર ત્રીસથી અગિયારસો ને પંચોતેર રૂપિયા મેથી નવસો નેવથી ચૌદસો ને સત્યાસી ઈસબગુલ પાંત્રીસો એંશીથી અડતાલીસો ને એંશી કલોજી ઓગણત્રીસો સાહીઠથી ચોત્રીસો ને અડતાલીસ રાયડો આઠસો ચાલીસથી નવસો ને પચાસ રૂપિયા